Hola, això és Contrasons, jo sóc l'Ivan i el cabron aquest és el Javi. És un espai, un canal que hem creat a YouTube per compartir música, per compartir bona música, tota aquella música que hi ha per la xarxa que ens diu alguna que ens sacseja. Ens morem dins de molts gèneres, però bàsicament dins d'un so indie, des del folk fins a l'electrònica, passant pel pop, el hip-hop, una mica de hip-hop, vaja, no us, no us espanteu encara, per aquí a la pantalla us posarem els links que us portaran al paradís. Grans cançons de bandes petites o invisibles i de tant en tant també alguna perla perduda de bandes grans. M'haureu d'aguantar a mi, em sap greu, hem buscat una presentadora molt més sugerent, però de moment Sasha Gray està molt enfeinada. Si ens seguiu tindreu alguna sorpresa agradable. Fins ben aviat.